boşuna söyledik. Neyse. Öyle mi emin misin? Evet. İkinci şans almadı sen neyim abi ya? Aç videoyu, evet, evet. yollarım istiyorsan. At hadi. Hadi atma izlesin hadi.